zamana güngelle Şarkı bele kebek Emin artınlanıp alım işe işten günde yanıp düğüp Yerimi kule kebek Yerimi kule kebek Bilsem tüllerimi beylende Sözü de şallayım eşim asar Озым қапқа біләрілі Қыран шыққанын күтер Әқұт башқа егіт білін Той машинасына отырып Өттіп кетіп үш жетіп Өттіп кетіп үш жетіп Хоть она была похожа На беспечный мотылек Только все же, только все же Я любил ее как мог она каждый день Я ходил за ней путей Лишь вдали ее замечу Растеряю все слова Каждый день и каждый вечер Кругом ходит голова Что мне делать, и как мне быть Нужно с ней поговорить Возле дома свадебной фасе Для чего же каждый